हाय गाइस आज आम झुरी मार जीमा आम मशारी झुरी मारमा आउ आपण मैंने जानीपारे मशारी के झुरी लगसी ये दसरा सीजन है झुरी बहुत पामा आस जीमा जीमा कि कह जीमा जीमा बहुत झुरी मारब आस बहुत अच्छा। आज मोर मामू आमुई आज झुरी मारमु देखब के झुरी लगसी जे बहुत झुरी बहुत झुरी কাপের গেলা কড়ি পথর এলাকা হ্যাঁ? দেখি নুন টিকে জায়গা মান আমার কাপের গেলা কড়ি পথর দেখুন এখানে কেউ ঝুড়ি আছে যে টিকে ধুমিলিয়া পানি টিকে দিসবা না ঝুড়ি আসো ইয়াড়ে যা মানে ঝুড়ি দেখমা এখন ঝুড়ি বহু ঝুড়ি আছে আসুন আরেকজন আচুন আচ্ছা, আমার ঝুড়ি মারা মায় না খেলাবো ভাঞ্জা পলৌ হ্যাঁ ইনে খেলাম মামু ইনে খেলাম পলৌ জন পোয়াতে হ্যাঁ দেখলি না দেখলি না এ ভাঞ্জা মোর গোটা ভাঙব নালে খাপি বসতে না বুঝি তো গেন্দা খাপি যেতে খেলাবো এ যে খেলছে খেলছে দেখবো ভঞ্জাবো ও ইবা আদিব দেখ দেখ দেখ দেখ দেখ কিন্তু গলানো কেন নাই দেখ ইবা আদিব খেলা খেলা খেলা খেলা ভঞ্জা খেলা দেখ পলৌছন ভঞ্জা পলৌছন দেখ দেখ দেখ খেলা হেলা মামু হেলা দেখ एक्चुअली हमें देखमा पंद्रह मिनट बाद झुरी कैसे लगवा जे देखी दौन के खेलासन झुरी देखिए बेसी डाउन करब ये बेसी नहीं बेसी डाउन करब देखिए झुरी लगा कि चढ़ी नहीं पारे झुरी एब तो हलान हमार पंद्रह मिनट हो गलान झुरी मोर आम के देख झुरी एत गुंदल छे गुंदल छे गुंदल छे झुरी गला न कि नुहे कि नुहे देखू आमें सम्मिलित हो गलान ए देखमा झुरी आपारे गुंदले कुंद नमा आपण को भिडटा भल लगला हेल्ला कमेंट सब्सक्राइब जरूर करब सब्सक्राइब कर तुमको आगुटे आगे जहाँ भिड बनामु आगे जावा आम आगे आडियो देखवार के चाहछन तो सब्सक्राइब मारे भूलबे नहीं आ बेल बटन के दबे देवे आसन देखा मुझे झुरी गुंदलो छे जे बंदा কি বেলু থি গুদলো ছিব ঝুরি ঝুরি ভরি জান ভঞ্জাবো ভরি ছমা কেতনি কেন কেন কেন ঝুরি আজ ভঞ্জা দৌছন দেখে ইদি দৌছন ভঞ্জা দেখে দি ঝুরি দৌছন দেখি দি গোলা নকে ইদি গোলে ন বো এনো কা কইছ তুই ইদি গোলে ন দে ভঞ্জা দেখ দেখ হ্যাঁ হাল হ্যাঁ দেখ দেখ বো কেনা দৌছন বো দেব ভঞ্জা কে ঝুরি দৌছন দেখবো দেখবি না দেখবি না দেখবি না আমার মামু সোজ গুন্দলো যে বলছো নেই আমি যে তুই আজকে মানে গুন্দলো আছে কার আগা ঝুরি গুন্দলো ছিল গুন্দলো ছিল হ্যাঁ বো আর দেখ দেখ আমার যাতে কেন যাউছে দেখবো হ্যাঁ বো আমি যাউছে আমার যাতে একা যা দেখবো বুঝলু এজন দেখমা আমি দেখুন পানি দেখুন কেতে আছে हम्म। देख बन जाबो केते झुरी बो दे आदे गुटे दे आदे हम्म। दे आदे झुरी आ हाँ, झुरी के अछिन जाल के उठे करी पण के नवा देखन झुरी देखलु भंजा झुरी ना बोलतलु दे జూరి బో हेलो बाय दोस्त बाय आज हेला आप काली देखमा नुआ भिडे आमे आमु दुई मामू मंजा बाय